альберт эйнштейн жарык белгилүү бир бөлүктөрдө кванттарда бөлүнүп чыгат бөлүштүрүлөт жана сиңет деген гипотезаны айткан макс планк электромагниттик нурлануунун энергиясынын бир бөлүгүнүн мааниси нурлануунун жыштыгына гана көз каранды деп сунуш кылган